થંડરબર્ડ કેવી રીતે વાપરવું તે પરના સ્પોકન ટ્યુટોરીયલમાં તમારું સ્વાગત છે આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે શીખીશું કેવી રીતે લોન્ચરમાં થંડરબર્ડ શોર્ટકટ ઉમેરવું મેસેજીસ ટેગ કરવા ઝડપથી ફિલ્ટર કરવું મેસેજીસને શ્રેણી અને ક્રમમાં ગોઠવવા આપણે આ પણ શીખીશું સેવ એઝ અને પ્રિન્ટ મેસેજીસ ફાઇલ અટેચ કરવી મેસેજીસ આર્કાઇવ કરવા એક્ટિવિટી મેનેજર જોવું અહીં આપણે ઉબુન્ટુ 12.04 પર મોઝિલા થંડરબર્ડ 13.0.1 નો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ થંડરબર્ડનો આપણે વારંવાર ઉપયોગ કરીએ છીએ તેથી ચાલો શોર્ટકટ આઇકોન બનાવીએ ચાલો લોન્ચર પર થંડરબર્ડ શોર્ટકટ આઇકોન ડ્રેગ અને ડ્રોપ કરીએ પ્રથમ ડેશ હોમ પર ક્લિક કરો સર્ચ ફિલ્ડમાં થંડરબર્ડ ટાઇપ કરો સર્ચ ફિલ્ડ હેઠળ થંડરબર્ડ આઇકોન દ્રશ્યમાન થાય છે તે પસંદ કરો અને ડાબું માઉસ બટન દબાવી રાખો આઇકોનને લોન્ચર પર ડ્રેગ અને ડ્રોપ કરો અને ડાબું માઉસ બટન છોડી દો તે બંધ કરવા ડેશ હોમ પર ક્લિક કરો લોન્ચરમાં થંડરબર્ડ આઇકોન પર ક્લિક કરો થંડરબર્ડ વિન્ડો ખુલે છે at Gmail STUSERONE com ID હેઠળ ઇનબોક્સ પર ક્લિક કરો નોંધ લો કે અમુક મેસેજીસ બોલ્ડમાં છે આ મેસેજીસ વંચાયેલ નથી ગેટ મેલ આઇકોન પર ક્લિક કરો અને ગેટ ઓલ ન્યૂ મેસેજીસ પસંદ કરો આપણને જીમેલ એકાઉન્ટમાંથી મેસેજીસ મળ્યા છે ચાલો મેસેજીસને સેન્ડર દ્વારા શ્રેણીબદ્ધ કરીએ માત્ર કોલમ હેડિંગ ફ્રોમ પર ક્લિક કરો મેસેજીસ હવે મૂળા અક્ષરી ક્રમમાં શ્રેણીબદ્ધ છે ચાલો ફરી એકવાર ફ્રોમ પર ક્લિક કરીએ મેસેજીસ હવે વિપરીત મૂળાક્ષરી ક્રમમાં શ્રેણીબદ્ધ છે સબ્જેક્ટ દ્વારા શ્રેણીબદ્ધ કરીએ માત્ર સબ્જેક્ટ પર ક્લિક કરો મેસેજીસ હવે સબ્જેક્ટ દ્વારા શ્રેણીબદ્ધ છે આ ટ્યુટોરીયલ અહીં અટકાવો અને અસાઇનમેન્ટનો પ્રયાસ કરો ડેટ રિસીવ્ડ દ્વારા મેસેજીસને શ્રેણીબદ્ધ કરો તમે મેસેજીસ ટેગ પણ કરી શકો છો આ રીતે તમે સરળતાથી ઓળખી શકો છો જે મેસેજીસને તમે ફરી ખોલવા ઈચ્છો છો તમે ટેગ્સનો ઉપયોગ કરી પણ મેસેજીસને જૂથમાં કરી શકો છો ચાલો કહીએ કે તમે મહત્વપૂર્ણ રીતે મેલ ટેગ કરવા ઈચ્છો છો ઇનબોક્સ પર ક્લિક કરો પ્રથમ મેલ પસંદ કરો ટૂલબારમાંથી ટેગ આઇકોન પર ક્લિક કરો અને ઇમ્પોર્ટન્ટ પસંદ કરો નોંધ લો કે મેલ લાલ રંગમાં દ્રશ્યમાન થાય છે નીચેની પેનલ પર જુઓ મેલ મહત્વપૂર્ણ રૂપે ટેગ થયા છે ટેગ રદ કરવા માટે પ્રથમ મેલ પસંદ કરો ટૂલબારમાંથી ટેગ આઇકોન પર ક્લિક કરો અને ફરી ઇમ્પોર્ટન્ટને ક્લિક કરો ચાલો ઇનબોક્સમાં પ્રથમ મેલને ઇમ્પોર્ટન્ટ રૂપે એક બીજા મેલને વર્કના રૂપે ટેગ કરીએ ધારો કે આપણે ફક્ત એક જ મેઇલ જોવા ઈચ્છીએ છીએ જે રાઈટ પેનલમાં ટેગ કરેલ છે શું તે કરવું શક્ય છે ઝડપથી ફિલ્ટર અને મેસેજીસ જોવા માટે તમે ક્વિક ફિલ્ટર ટૂલબારનો ઉપયોગ કરી શકો છો ટેગ કરેલ મેસેજીસ જોવા માટે ક્વિક ફિલ્ટર ટૂલબારમાં ટેગ આઇકોન પર ક્લિક કરો માત્ર ટેગ કરેલ મેસેજીસ દ્રશ્યમાન થાય છે ચાલો ફરી ટેગ આઇકોન પર ક્લિક કરીએ હવે આપણે બધા મેલ્સ જોઈ શકીએ છીએ ચાલો હવે મેસેજીસ થ્રેડ્સ વિશે શીખીએ મેસેજીસ થ્રેડ્સ શું છે સંબંધિત મેસેજ જે શ્રેણી અથવા વાતચીતના રૂપમાં દ્રશ્યમાન થાય છે તેને મેસેજીસ થ્રેડ કહેવાય છે આપણે મેસેજીસ થ્રેડ્સનો ઉપયોગ સંબંધિત મેસેજને સળંગ પ્રવાહમાં એક સંપૂર્ણ વાર્તાલાપ તરીકે જોવા માટે કરીએ છીએ ચાલો શીખીએ આ કેવી રીતે કરવું મેસેજીસ થ્રેડ્સ આઇકોન દ્રશ્યમાન કરવા માટે ઇનબોક્સની ડાબી બાજુના ખૂણા ઉપર ક્લિક કરો મેલ્સ વાતચીતના રૂપમાં દ્રશ્યમાન થાય છે સંપૂર્ણ વાતચીત જોવા માટે થ્રેડિંગ સિમ્બોલ પર ક્લિક કરો જે કરસ્પોન્ડિંગ થ્રેડની પાસે છે સંપૂર્ણ વાતચીત મેસેજ પ્રિવ્યૂ પેનલમાં દેખાય છે થ્રેડ્સ વ્યૂમાંથી બહાર આવવા માટે ફક્ત થ્રેડ આઇકોન પર ફરીથી ક્લિક કરો ચાલો હવે શીખીએ મેલ્સને ફોલ્ડરમાં સેવ અને પ્રિન્ટ કેવી રીતે કરવું આ ટ્યુટોરીયલના હેતુ માટે આપણે ડેસ્કટોપ પર એક નવું ફોલ્ડર બનાવ્યું છે અને તેને સેવ્ડ મેલ્સ નામ આપ્યું છે પ્રથમ મેલ પસંદ અને સેવ કરીએ મેલ પર બે વખત ક્લિક કરો તે અલગ ટેબમાં ખુલશે ટૂલબારમાંથી ફાઇલ સેવ એએસ અને ફાઇલ પર ક્લિક કરો સેવ મેસેજ એઝ સંવાદ બોક્સ દ્રશ્યમાન થાય છે ડેસ્કટોપ માટે બ્રાઉઝ કરો અને સેવ મેલ્સ ફોલ્ડર પસંદ કરો સેવ પર ક્લિક કરો મેસેજીસ ફોલ્ડરમાં સેવ થઈ ગયા છે ચાલો સેવ મેલ્સ ફોલ્ડર પર જઈએ તેના પર બે વખત ક્લિક કરી તે ખોલો મેલ ગેટિટ માં ટેક્સ્ટ ફાઇલના રૂપમાં ખુલે છે આ ફાઇલ બંધ કરો અને બહાર નીકળો તમે મેસેજીસને ટેમ્પલેટ તરીકે પણ સેવ કરી શકો છો ટૂલબારમાંથી ફાઇલ સેવ એસ અને ટેમ્પલેટ્સ પર ક્લિક કરો મેસેજીસ થન્ડરબર્ડમાં ટેમ્પલેટ ફોલ્ડરમાં સેવ થયા છે થન્ડરબર્ડની ડાબી પેનલમાં ટેમ્પલેટ ફોલ્ડર પર ક્લિક કરો મેલ પસંદ કરો અને બે વખત ક્લિક કરો મૂળભૂત મેલમાં યાદી થયેલ સંપર્ક સાથે તે ટુ ફિલ્ડ સાથે અલગ ટેબમાં ખુલે છે તમે હવે આ મેલમાં સમાવિષ્ટને સુધારી શકો છો સંપર્કો ઉમેરો અથવા રદ કરી અને તેને મોકલી શકો છો સબ્જેક્ટમાં એક ઉમેરો ટેમ્પલેટ બંધ કરવા માટે ટેબની ઉપરની બાજુ પર એક્સ આઇકોન પર ક્લિક કરો સેવ મેસેજીસ સંવાદ બોક્સ દેખાય છે ડોન્ટ સેવ પર ક્લિક કરો હવે મેસેજીસ પ્રિન્ટ કરીએ ઇનબોક્સ પર ક્લિક કરો અને જમણી પેનલથી બીજો મેઇલ પસંદ કરો અને બે વખત ક્લિક કરો તે નવા ટેબમાં ખુલશે મુખ્ય મેનુમાંથી ફાઇલ પર જાઓ અને પછી પ્રિન્ટ પસંદ કરો પ્રિન્ટ સંવાદ બોક્સ દ્રશ્યમાન થાય છે પોર્ટ્રેટ તરીકે ઓરિએન્ટેશન સાથે એક A4 શીટ પર આ મેલ પ્રિન્ટ કરીશું અને આ મેલની બે નકલો બનાવીશું પેજ સેટઅપ ટેબ પર ક્લિક કરો પેપર સાઇઝ ફિલ્ડમાં ડ્રોપ ડાઉન લિસ્ટ પર ક્લિક કરો અને A4 પસંદ કરો. ઓરિએન્ટેશન ફિલ્ડમાં ડ્રોપ ડાઉન લિસ્ટ પર ક્લિક કરો અને પોર્ટ્રેટ પસંદ કરો. જનરલ ટેબ પર ક્લિક કરો. કોપીઝ ફિલ્ડમાં બે દાખલ કરો. પ્રિન્ટ પર ક્લિક કરો. જો તમારું પ્રિન્ટર યોગ્ય રીતે રૂપરેખાંકિત થયેલ હોય તો મેલ હવે છાપવા માટે શરૂ થશે પ્રિન્ટ સંવાદ બોક્સમાંથી બહાર નીકળવા માટે કેન્સલ પર ક્લિક કરો મેઇલ ટેબ બંધ કરો હવે યાહુ એકાઉન્ટ પર એક વિડીયો એટેચમેન્ટ તરીકે મોકલો ચાલો એક નવો મેસેજ બનાવીએ મેનુ બારમાંથી રાઇટ પર ક્લિક કરો ન્યૂ મેસેજ વિન્ડો દ્રશ્યમાન થાય છે ટુ ફિલ્ડમાં યાહુ આઈડીનો પ્રથમ અક્ષર ટાઇપ કરો જે છે એસ નોંધ લો કે યાહૂ મેઇલ આઈડી આપમેળે ભરાઈ ગઈ છે સબ્જેક્ટ ફિલ્ડમાં વિડીયો એટેચમેન્ટ ટાઈપ કરો ટૂલબારમાંથી અટેચ પર ક્લિક કરો અટેચ ફાઇલ સંવાદ બોક્સ દ્રશ્યમાન થાય છે ડેસ્કટોપથી what is spoken tutorial dot RAR file પસંદ કરો ઓપન પર ક્લિક કરો આ ફાઇલ જોડાયેલ છે અને અટેચમેન્ટ જમણા ખૂણાની ટોચ પર દૃશ્યમાન છે સેન્ડ પર ક્લિક કરો ચાલો આપણા યાહુ એકાઉન્ટ પર લોગીન કરીએ અટેચમેન્ટ સાથે આપણને મેસેજ મળ્યા છે યાહુ એકાઉન્ટ બંધ કરો આપણને મહત્વપૂર્ણ સંદેશ મળી શકે છે જેનો આપણે સંદર્ભ લઈ શકીએ છીએ પણ ઇનબોક્સમાં ઘણા મેલ્સ હોઈ શકે છે માટે તે અવ્યવસ્થિત લાગી શકે છે થન્ડરબર્ડ તમને આ પ્રકારના મેસેજો આર્કાઇવ કરવા દે છે પ્રથમ આપણે આર્કાઇવ સેટિંગ ચકાસવા જોઈએ ડાબી બાજુની પેનલમાં ST user one Gmail account પર ક્લિક કરો ડાબી પેનલમાં અકાઉન્ટ હેઠળ view setting for this account પર ક્લિક કરો એકાઉન્ટ સેટિંગ્સ સંવાદ બોક્સ દ્રશ્યમાન થાય છે ડાબી પેનલમાં સ્ટુસરોને જીમેઇલ એકાઉન્ટ પર ક્લિક કરો કોપીઝ એન્ડ ફોલ્ડર્સ પર ક્લિક કરો મેસેજીસ આર્કાઇવ વિકલ્પો સક્રિય છે આ વિકલ્પો ફોલ્ડર નક્કી કરે છે જેમાં મેસેજીસ સંગ્રહિત છે જો આ વિકલ્પો સક્રિય થયેલ ન હોય કીપ મેસેજીસ આર્કાઇવ્સ બોક્સને ચેક કરો વિકલ્પ આર્કાઇવ્સ ફોલ્ડર ઓન માં STUSERONEgmailcom પસંદ કરો ઓકે પર ક્લિક કરો STUSERONE જીમેલ એકાઉન્ટ હેઠળ ઇનબોક્સ પર ક્લિક કરો ચાલો ત્રીજો મેસેજ આર્કાઇવ કરીએ જમણી પેનલમાંથી તેને પસંદ કરો કોન્ટેક્સ્ટ મેનુ માટે જમણું ક્લિક કરો અને આર્કાઇવ પસંદ કરો મેસેજીસ સ્ટુસરોને જીમેલ એકાઉન્ટ હેઠળ આર્કાઇવ ફોલ્ડરમાં સ્થાનાંતરિત થયા છે તે લાંબા સમય સુધી ઇનબોક્સમાં પ્રદર્શિત નથી થતા જો આપણે થન્ડરબર્ડની મદદથી કરેલ ક્રિયાઓ જોવા ઈચ્છતા હોય તો શું ખૂબ સરળ છે એક્ટિવિટી મેનેજર થન્ડરબર્ડ કરેલી ક્રિયાઓની યાદી દર્શાવે છે મુખ્ય મેનુમાંથી ટૂલ્સ અને એક્ટિવિટી મેનેજર પર ક્લિક કરો એક્ટિવિટી મેનેજર સંવાદ બોક્સ દ્રશ્યમાન થાય છે હવે તમે દરેક ઈમેલ પ્રવૃત્તિઓ ચકાસવા માટે યાદી જોઈ શકો છો એક્ટિવિટી મેનેજર સંવાદ બોક્સ બંધ કરો થન્ડરબર્ડ વિન્ડો ડાબી બાજુના ખૂણા પર લાલ ક્રોસ પર ક્લિક કરી થન્ડરબર્ડથી બહાર નીકળો આ ટ્યુટોરીયલમાં તમે શીખ્યા કેવી રીતે શોર્ટકટ ઉમેરવું મેસેજીસ ટેગ કરવા ઝડપથી ફિલ્ટર કરવું મેસેજીસને શ્રેણી અને ક્રમમાં ગોઠવવા આપણે આ પણ શીખ્યા સેવ એસ અને પ્રિન્ટ મેસેજીસ ફાઇલ અટેચ કરવી મેસેજીસ આર્કાઇવ કરવા એક્ટિવિટી મેનેજર જોવું અહીં તમારા માટે એક અસાઇનમેન્ટ છે થંડરબર્ડ પર લોગિન કરો મેસેજ થ્રેડ જુઓ મેસેજીસ સેવ અને પ્રિન્ટ કરો ઇમેલ પસંદ કરો કોન્ટેક્સ્ટ મેનુ માટે જમણું ક્લિક કરો તેના બધા વિકલ્પો ચકાસો એક્ટિવિટી મેનેજર સંવાદ બોક્સ જુઓ થન્ડરબર્ડને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 IIT Bombay તરફથી ભાષાંતર અને રેકોર્ડિંગ કરનાર હું જ્યોતિ સોલંકી વિદાય લઉં છું જોડાવા બદલ આભાર